<laughs> 天哪！嘿嘿，早啊，各位，跟吴阳老师约了去剪店。 上海今天好热啊，真的，比我想象中热很多。快到了，应该。 舒服，它戴上去不硌手，完全就。怎么这么刚好？这边是 Muse 的老板 Steve，嗨，你好。这边的店基本上今天的东西都是他特意为我们啊这次的一个展示陈列好的，对对对。然后后来因为我们也是，其实以前我们在上海有一次家，就是以前也有过一个工作室，嗯。然后后来我们做第二个店的时候就还就直接就是专业的工作室，我们衣服也是一些。 辅助了，然后从从我们的装潢，从这个门口进来，感觉就是有种日本元素小店的感觉。对，然后就专门就是直说告诉大家，我们是做专业的 g r o s 这样。我们通常会这样跟他们介绍，就说，哎，看像。 我们这边柜子里有这个全新，就是我们日本那边排队回来。哦，对，因为 Goro's 它其实也有这个中古的市场，对，也有中古的二手的嘛。那我们也会有二手，那我会跟他介绍这个有一个品相的上的区别。对，然后就是有些东西，如果说柜子里我们看不到全新的，可能就代表说日本那边已经没有发售了。对，也就是说，简单来说就是说这个。 日本那边有发的，我们才有可能排到新的嘛。对对对，那我们才有可能保存。那其他的话，就如果说有洁癖的玩家，可能就是玩到一定的阶段就封顶了啊。对，可以。通常对对，通常有些玩家就玩到后面就知道说，哎，可以可以再升级这样子。是。对，就是说，哎，有些成色其实因为银饰品跟衣服不一样。对。银饰品衣服穿的很容易旧，对，银饰品你好好保存，对，它可以十几二十年以后还是长得特好看。对对，所以这个东西就慢慢有些玩家就可以接受更高级的东西。蛮好看的。对，其实戒指像戒指也有蛮特别，因为戒指的话像。 现在店里比较能买出来的是像这种平打。 对，平打还能买到，对，平打可以买到。那平打我觉得也是最受欢迎。对，平打。你这边是点什么？蔷薇吗？两款。哦，一个蔷薇，还有一个硬台一个蔷薇。OK。对，那像这种的话，就是店里现在还有机会能买出来，可是因为这个东西就是很考验缘分嘛。对，就是说你的手能戴，他才会卖给你。就是它的尺寸一定是不是全的，就是看完全是看运气的。OK。啊，如果你能戴进的话，有有卖给你。哦。如果说能硬硬塞能塞进，真的能。不管哪个手指都可以。对，如果说刚刚好有缘分，他他就拿出来给你的话，基本上可以买。那像其他款的话，像这种比较少发。 什么的对羽毛像我们手上戴这种羽毛的，或者是这种这种雷鸟的啊，这种现在就比较少发了。是包括你刚刚说的这种飞鹰的。哎，你这里我没有看到有那个闪电戒的。对，这个刚好卖完了。哦， <laughs> 对，那个也比较难排到是吧？对，其实现在它以前有一阵子有发售。是啊。对，然后有时候没有发售的话，你会发现这几年之内就市场上就只有二手的。哦。可是其实闪电戒就像你说的黑掉。 它里面的框框黑对对对，旧的很好看，同时那个基本上是可能以前一些杂志里面有，或者说可能市面上有些人他们可能会去后改。哦，对，这个是属于一个算是改装的改装的玩法，就像手表改装一样。是的，就本店没有去。本店对本店它就是一个镂空的，这样金的也没有，没有没有金哦，全金的全金的以前杂志有出现过，可这个东西真的是我们网购都是这么久没见过，没有见过，所以我们这可能这称为是一个梦幻一品，只有在杂志上见过这样。那时候我们猜可能也是为了他可能为了这个杂志就专门可能定制的这一款。哦。 也有可能销毁或怎么样，不知道。哦，这样子。对，就是说，其实我们在看，就是除了打全景说特别一些大佬可能有一些全金的戒指，不然像花戒啊这种闪电戒有全金的基本上很少。基本上没有见过全金。对，就没有见过。花戒还是很漂亮，而且这两个花戒我看它是其实不太一样，对吧？这两款花。当然这个我们叫小花，嗯，对，它比较窄，所这叫小花，它比较窄一点。这个就是大花，就大长一点。那通常它有分这个点金跟这个松弛的款式，松弛跟这个一样，像这个的话就是一个大花的大的。 对，然后像这个的话就是一个小，看出来了。对，然后它在松弛的款式又有分别，就是说。 小花的话，它会带有四颗银球，就像银珠一样在旁边四颗，看到了。然后大的话就是两颗，那点睛的话就是没有没有花。对，它是用球来固定那个金绳的感觉。它是焊汉藏。我刚试戴了一下花戒，其实还蛮贴手的感觉。对，因为这个对花戒的话，它因为它是设计成这种，虽然表面看起来蛮浮夸的，可是其实大家手道它就知道很贴，对，因为 g r o s s 的戒指其实这种它是设计这种面是窄的，是，所以我们握拳的时候其实基本上没有感觉。对对对。所以有些玩家他们在选择的时候可能就是上下各一号，紧一点点松一点都没关系。 因为你松一点的话，它也掉不下来。对对对。窄一点的话，其实说真的，你握手也不会感觉到不舒服。对对对，这也是算是它一个戒指很大的一个蛮好的。像我手上戴的这个雷鸟也是。哦。这个雷鸟的话，它也是下面也是窄。戒就不行了。雨戒稍微也还可以，因为羽毛戒它里面是算是一个像镂空的造型。是。所以其实戴起来的话，就会也是蛮舒服的。是。对。就只有说平打，有时候我们会建议说，打可能可以打一码没关系。哦。因为它它有个厚度。对。我之前收一个平打戒，嗯，戴到我手指快坏死，因为来太小。 对，就是有时候你不能买太刚好，不然嗯，特别是像夏天这种热胀冷缩，手会胀，那你就会觉得说这个。我就像我这种骨节比较大，过不去。对，然后下面就很松。对，所以有时候我们也会就是说交换手指头。 嗨，大家好，吴央。那我们今天很高心的来到 Muse Store，然后这是我们的老板 Stephen，嗯，谢谢。对，还有 Rock，我们今天又在呃一起来拍个视频。那今天主要是介绍我们传说中的上海 Girls 名店，兴奋，因为可以看到看到非常多的，就是传说中的货。对，那我们先请老板 Stephen 介绍一下他。Hello，大家好，呃，我叫 Stephen，也是跟 我们乌鸦先生是老乡这样子， <laughs> 对，然后也来到上海有这个六七年时间了，对，然后一开始也是做一个玩家了，就是说很喜欢玩这个东西，然后后来才接触到这个行业这样子。呃，我们问一个比较细微的问题，嗯嗯嗯，你现在可以一眼看得出来街上人家戴的是真的假的吗？这个东西问题问的非常好，我觉得， <laughs> 我说真的，放在手上嘛。 马上就能看得出来，嗯，你隔着我五米远的地方看不出来，OK，对，真的看不出来啊。这个东西有时候照片的话，你拍的不是特别清晰，嗯，啊，我们正常在判断这个东西是看一个做工了，嗯，看一个做工，不是说看它长怎么样，你长怎么样，有些特征的话，盗版他们盗版商都会去仿，能能去仿。 可是这个东西，当然它存在着，就像我刚刚介绍，Bros 他去印第安学习的这个经营的工艺，对吧？除了工艺以外，材质本身就它有一个独特的秘方，是。所以其实包括现在科技在怎么进步，三 D 打印都打不出来这个东西，就我们有研究过。哦，对，因为这个东西它从第一个从材质就不一样，嗯啊，那做工的话就更不用说了，对啊。可是这个东西就是你说真的，特别是有些老玩家在带氧化，哎，然后你很远的地方其实根根本看不出来，掉了，对，对，根本看不出来。可是很多玩家可能会问我这个问题，那那为什么我要买买买真的买假的？ 那这个东西其实就回到最根本的问题嘛，这东西，这个东西你你自己收藏的是一个什么样的东西？而且，假的送我也不要啊，对吧？真的你要你你你带你你带一带，你要万一不想要了，二手也值钱，对不对？就真的真品跟假货就是在在于这个对吧？值对值不值钱的这个这个问题上面，对啊。如果说不是说特别喜欢或者说经济可能。 不满足的情况下，有可能可以混搭一下或什么，有些人也会这样玩。那我们不会妨碍做玩家怎么想。是，可是当然，就有能力的情况下，收藏这个赠品，你真品看多了，你就自然知道这个跟假的到底区别在哪里。Gloss 这个东西工艺是很高很高的，就没有没有办法去去仿造这样子。就目前我还没有看过这种属于这种以假乱真的情况。你老鹰应该自己有吧？有有有。呃，那除了老鹰之外，你还有什么厉害的神级单品？神级单品目前最。 最好的就是我身上这一根了，这个是一个，就是我们大家一般一般了解这个人都会知道说啊，戴老鹰已经是 Gros，因为鹰鹰老鹰毕竟在印第安里面它是一个最高级别的一个一个东西嘛，对对，然后所以可是其实，在 Gros 它其实就是一个物以稀为贵的一个道理，那在某些级别定义上，那比老鹰更高级别的东西还有，例如说 Gros 的一些手作， 呃，我们称为特助，就是它当时的定制款，可能在老鹰上面又给你开眼，对，签名以外，它有开眼什么的，就是正常老鹰可能就一个一个眼神这样，他它可能会帮你把这个眉毛啊、眼珠子都雕出来，这个东西就很考验到那个 Gloss 显之前的深前的一个工艺这样子，对，然后还有更高级别的，例如说一些这种唐草啊系列，可能目前那个我没有收藏，哦，对，然后我目前就是以价位来说，最好的应该就是这个。 对全金的一个松石，因为这个东西在日本当地其实不是一般人有钱就能买得到，是呃这个东西它是算是只有在日本只有呃可能像艺人这种级别的。像这个比较比较好一点，就是因为这个是藤原浩方向的同样一款同样一款羽毛，对这个算是对我觉得比较特别的一个一个收藏。那目前这个价位的话，可以买好几只了。 对，可以稍微透露一下这是大概多少钱？呃，对我当时买来就超过七位数，哇。 但是我看除了这个金羽之外，还有金钩啊、金轮啊。对对对，这个东西就是其实在排队里面也是最最高级别的东西，因为它这个是相当相当少的。像 g r o s s 正常，给大家知道，你排一个正常的银链可能都不太容易的，特别现在这么难。对。你可能买一个羽毛，你要个链子，它都不一定卖给你。对。那你还要下次下次再来。对。那金钩轮其实就可能占 g r o s 这的玩家里面，可能就是金字塔顶端的东西，就是可能百分之。 可能一到二，我觉得最多了，就是有拥有金钩轮的。那像这个东西的话，也是我自己特别喜欢的一个东西。除了说，我平常可能不一定佩戴这种金羽毛啊、老鹰什么，我也很喜欢加金钩轮，因为我自己最喜欢的是一个 g o r o s 这种全金的小配件。哦，对，这是我自己比较喜欢的。好，那听说老板除了就是这只全金鱼之外，还有一项全世界只有三十九件的神器。 没错，刚刚收集到的也是百万级别的。对对对，那我们可以来朝圣一下。好，好，我们来去看一下。走走走走。走。好，那这个就是今天的重量级主角出现了，那老板帮我们介绍一下。这个是曾经在这个大全的第三集里面有一把，就是介绍。 这个是所就是大家说的四方联名吉他，就是 Gross 他们就就是有三位大师，他们纪纪念这个 Gross 过世嘛，所以就制作了这把吉他，只有限量三十九把，跟且这个 Eric Clapton 还有这个就大家说的吉他大神是跟藤原浩，就是刚刚我们说拥有鲜白金羽毛的那两位老那个老人家， <laughs> 对，还有就是这个马丁吉他的制作人，对他们就是四方联名的这把吉他，那它里面就是有着那个。 Gross 跟那个 Clapton 的合照，还有的他们三个签名，对，所以这是官方联名。 对，官方，对对对对，那它的就是除了就是说，它上面有一个这个老鹰的老鹰戳的一个 logo，还有下面两颗 K18 的这个蔷薇花。嗯，然后它的材质也用了很特别的这个，就是夏威夷相思木，跟它的面板是这个云杉。哦，玩吉他应该知知道这个木头也算是比较特别的颜色这样子。然后它的细节的话，它的琴板呃纸板还跟那个旁边的那个嵌边都是用这个。 贝母，贝母，松石，哦，是松石，对，所以这个它最特别的一个地方，嗯，你就乍一看，也是贝母，对，它的小环，对，这个这个纸板上还有这个一圈都是，嗯，对，虽然我自己也不会弹，可是，对，可是收藏的喜欢喜欢公路琴的，应该就是对于这把琴，它应该都是有。 有耳闻这样子，所以你还特别定做一个柜子去。对，当初就是为了收藏这把吉他，然后我们就是因为这个上海的天气也比较潮湿嘛，然后就是这个是一个温度箱，就控温的这样，然后也比较比较好的保护保护它。对，因为吉他的这个木头比较容易坏掉。是，那可以说一下这个吉他的价格吗？对，就是之前嘛，其实跟国内也有知名的艺人应该有买过，那目前的价位也是在。 一百多万这样子，哇，一百一百万，好好几十这样子，所以如果有人要买，你会愿意出售？对，这个要考虑一下， <laughs> 这个要考虑一下，一生遇不到几次的，对对对，因为其实刚收回来也没多久，对对，这个也是刚刚有介绍嘛，今年也是疫情的原因，虽然价格有涨，可是这个东西也是因为因缘机会，就是有有能接就接手到这样子的东西，我也觉得很荣幸。那本来店里其实也给很多的，就是朋友们来。 过来这个打卡一下，就是也真的是很不错，是对呀，所以就是卖不卖就无所谓了。反面有什么设计元素吗？反面没有，反面其他就是呃要要拿拿出来。反面的话就是跟这个侧侧板一样，就我们刚刚说的下微相实物，它的纹路是非常漂亮，是对，看到实物的话还是很有质感。哎，它有点虎眼石那种效果，对这种感觉，对啊。里面有签名跟照片，对，哦，还有编号这样。 那我们可以来看一些，就是大家比较熟悉的老墅款羽毛，没问题， <laughs> 走，好，OK。那我们现在呃要来请第一轮介绍一下他们店上这面哇价值不菲的墙啊。那我们看到了一共有四只老鹰，可以分别跟我们讲一下。四个 set，先说这几个怎么来的吧。这个其实也是说来蛮害羞的一件事情，就是因为这个也是今年这个疫情原因啦。说真的，这个东西特别抢手，因为现在这个东西货面上货都很少。嗯，那。 这些其实都是我们上海本地的老顾客的，就是友情赞助，就是借我们来来看这样子。其实现在这个老鹰是店里是全部都是一个售 out 的状况。对，那像这几个的话，就是呃，像最下面这个是小鹰，对，小鹰。那我们这个一个搭配就是一个加了一个小娜迦这样子，这也是一个比较特别的搭配。那这两套就是比较有点像那个木村套的感觉，了，就是它也是一个最经典的一个中音，中音，中音加上这个仙金羽毛都是这个金银的元素。然后像这个有一个大金牌，然后双仙金这样子，这。 这两个是中音线，那这个是我们俗称这个好脖子系列，因为实在是 <laughs> 有点重，有点重，有点重，有点大音的吧？对，这个是大音那 这个我们这个玩家他喜欢这种，对他喜欢这种，就是他觉得老鹰下面就是要有很多羽毛的感觉，对，用处，对，所以像这个都是就是一个属于比较完整的一个大套，还有管珠、管珠、管头珠，然后后面还有钩轮，厉害厉害，对，这个也是就是几个我们比较常见的老鹰的一个一个 set 吧，对，就是其实老鹰跟羽毛搭配起来很棒，就是这样很棒。那我问一个比较俗气的问题，这样子大概分别多少钱？就按现在的价格，这个要要要算一下，对。 应该都会在五十万左右，对对， <laughs> 粗略估估计一下，那这呃，计算慢慢拿计算机也可以算得 <laughs> 出来。对对对，因为这个都是我们买这种套装啊，都不是说一下子这几十万直接就下来，呃，一定是这个一点一点去凑，对，慢慢的，然后我们这个有收集的过程，所以就是慢慢的哎加一点加一点，然后最后来完成这个我们心目中的一个完整的一个套装。对，就很少很少，我们也。 很难达到说有现货可以直接一整套交给交付给顾客这样子，对，要靠时间，对，要靠时间慢慢积累，对。然后下面这两串都是小羽毛，对，这个是就是除了老鹰的另外一种风格啊，像我们看这种就是刚刚介绍大中小鹰以外，有这种就是像先进这跟爪毛，这种是属于 XL 的 XLarge 的羽毛，是。那这个的话就是分别就是 LMS 的小羽毛，那这个就是比较稀有的，因为大家比较常见，我们现在排队能买到可能就是一些金银的款式，是。那这个是。 真的是这个就是叫全银的全银的 set，然后这个就这个是我们玩家凑了一排全金的，哇，对，它总共有几个呃 LMS 有三个大小嘛，是三个大小的话，这样子分别就是有这个层次的堆叠下来的感觉，有金背款、素毛，对，还有小葵叶，对，葵叶是同一个人的吗？呃，两个人的，两个人，对对，就是说其实曾经我们也会自己凑，就是如果真的很喜欢的话，对吧？那那就自己来做选择，对，因为其实这个这种小毛套的感觉，就像我们这个大学的第一集里面，这个是比较。 比较经典的 g r o s s 有一位好友，我们俗称他叫这个米店老板啊，嗯，对，他就是以前 g r o s s 一位好友，他有一套这个，这一套是真的是蛮猛的，嗯啊，这个就是金银的一个结合，特别在银在氧化之后显得特别有老的味道，穿插着来穿一套，特别有老的味道，连轮都是分金银轮，对，金银轮，然后还有 g r o s s 的这些金珠，嗯，像这个 g 果 o s s 真的买到 g r o s s 这个金珠价值更不菲，现在一颗可能一两万人民币，一颗，你看他这边有几颗一排。 对对对，一栋房子，然后所以我们会通常在玩这种风格的玩家，我们会先从羽毛开始凑，嗯啊，不管是金的、银的还是金银的，羽毛比较好凑是吧？对，慢慢的就从每一个大小，它一对一对的，有时候我们可能到货就一根，嗯啊一根，那如果说凑成一对，我可能甚至我就不拆卖了，嗯，这种感觉，因为它真的很难很难凑下，来，对左右，对对也是帮玩家完成这个梦想这样子，然后再去凑什么金珠啊这些，对这些可以慢慢来，有些我们配件上可以用代替的，啊 OK，对，就羽毛羽毛啊老鹰这种一定要 Gloss 的会会最好。 是是是，好啊，对对，这几个别注款，对对对，别注款，听说也非常非常厉害。那老板，可以给我们介绍一下，就是现木村带这单，听说是大有来头。这个就是我们大家说的木村 e 的了，对，就是由这个两根大根的呃 X L 的羽毛加上两根 L，这样子组在一起的。这个我们就是很经典，的这个木村 e 的，因为木村带以前最常出镜的就是这一套，是对上金仙金，它有的这个。 这个有点像对，有点像这个阴阳的感觉嘛，就是视觉比例也是最最协调，有上有下，然后这个晶莹都有左有右，对，很棒。所以这套也是你自己。 也是也是也是客人的 <laughs> 顾客借我穿，货源展示，货货源紧缺。 <laughs> 那后面这三组是，这个是我自己收藏的啦，这个就是我们 g r o s s 另外一个系列，呃，除了羽毛以外比较高级的，嗯，这个叫做银轮精神松弛四这样？对，像这款的话，它其实也是非常稀有的，现在店里应该也不发售了。可实际上这种是属于就是虽然它也是限定款，但它发售量非常非常少。 吸油块对对，就叫吸油框这样子，对，这个也是一个比较特别的十字架，然后我们戴了很久，就已经有这个氧化的效果，老玩家比较喜欢这种感觉。是，就听说老板之前曾经错过一条，然后现在价格对对对。其实当初也是一开始也不是做生意嘛，我们玩这个东西，以前遇到这这只的时候，呃，当时没有把握住，后来很后悔。差件。后来我用了三倍的价格把它买回来。 <laughs> 对，没错。对，哦，这只真的很漂亮。对。 然后它是反面也有一个印台，对，有一个可以翻过来给大家看一下。对，它是有一个背点金的，像 g r o s s 比较高级的这种稀有款的十字架，它后面会有一个这个我们叫背裹金，呃，是，漂亮。好，然后接下来有一个，这个就真的是别注款的吧？对对，这个就是真的就是我们说的特注，像这一块就是也是我们玩家友情赞助的啦，这个真的市面上现在已经很少很少见了，对，价值可能在二十多万之上一块。 对，然后像这个饼的话，它就是 g o r o s 跟他第三任妻子 Mary 结婚的时候，啊，有一个这个二零零二年，然后后面还有这个 Mary 的名字。对，然后有一个双双毛雕，就是这种成双成对的感觉，双鹰。对，双鹰。然后正面的话，它有一个手做的一个印台，h a p p y 烧边。对，还有一个 Happy Life。OK，这个就是我们俗称的就结婚饼啊。是，这个现在也真的是很少了。他当时做来就是送亲友。对，就是他自己结婚的时候做的宴宾客。的感觉，对对 OK，这个也是很难得可以拿到。所以说他是第三任妻子，那现在这个。 是第对对没有，就就总共就三对， <laughs> 三三对也很，对挺好，对老爷子很厉害，对对，对。然后这个也是它的一个比较老的物件，牛头，对，这个是像 Gross 最早，以前像一些老玩家应该知道，这个就是最早的就是像勾轮的原型，就是这个，我们叫是这个东西我们叫鱼钩链，对鱼钩链，那这个东西的话现在也比较少，特别是我们在搭配比较老的东西的时候，它会显得这个味道会更好，像这个 set 还设计还蛮有意思的，牛头它其实也是。 算是很少很少的一个一个一个单品，比较早期的它的文化。那这个东西一个牛头的情况下，它这个有一个两个这个金牌银牌的点缀。那这样子的话，就是显得就是很简单，可是很有意思。是，真的没有看过牛头。对，因为其实牛啊、狼啊、熊这些也算是印第安的图腾之一。对啊，像它，你刚刚说这个熊掌戒指嘛，是这个对啊。而它以前有出过这个有爪的，对，有个叫熊爪，是像爪钩一样的。对对对，这个也很少见。可那个上面，因为它毕竟也没有什么 logo。 对，所以那个东西也是稍微就更少见。做过一段时间，对，他发售就在一些早期的老的杂志上面可以很早可以找到这个照片，像这个大概年份是年份哦。 呃，这个说不准，可肯定是有一定的年纪，九九几年的吧？应该是九几。年。郭老师其实他黄金年代就是在这个九几年，像我们说的刚刚说的那些特助的，基本上都是九九，比如说九二、九一、九九四这都有。对，因为他后来不是有一次出过意外，手手受伤啊，这后面大家都知道。对，所以他当时其实作品最做的出最好的就九零年代。那我们现在有时候有幸。 有些玩家会收藏，例如说，可能他是九，刚好是九三年的，他就收回一个自己年份，对对，收获一个自己年份。可能虽然这个东西当初的主人不是他，可是这个东西感觉对自己同一个年份收藏起来也特别有意义。对对对对，因为它毕竟是一个高桥的一个，算是一个古董了。是对，因为它古董就跟这个我们跟这个哈雷机车一样，它是世界上独一无二的。你就算有一样的，像我们刚刚说的结婚饼啊这种。 它不会每一块都一样，它是每一块都手敲的，就都都有不一样，对对，都都有不一样，每个老鹰的位置啊，敲边的长短啊，都有都有这个不一样。我记得是 n i g o 的结婚戒是 Golds 吧？ 这个就是就是我们刚刚说的，就是属于定制的别墅款。OK，对，它是因为正常 g r l s 都用金银材质，它使用到白金就是属于定制款。以前其实也是它的比较一些好的顾客，他可以拿着这个结婚的证书去，啊，然后定制这一款婚戒。那婚戒现在也价值不菲。对，嗯，那我们看了这么多神级单品，有没有比较入门一点的？就是刚开始接触的。我们入门的话，一定还是推荐，因为。 羽高露离不开羽毛。对，羽毛的话，其实真的是，不要说有些人说啊，太多人戴了，我不要不要羽毛。可是说真的，羽毛你一上身就知道了，羽毛真的特别好，不会错的，真的是特别好看。就是上身可以现场体验一下吗？可以，没问题。Rud 就交给你了， <laughs> 你把，把我这个拿下。我们先躲一下那只， <laughs> 感受得到 <laughs> 感受到了。这个来说，其实它就是相对于我们刚刚介绍那么多神物，神物的价格当然也是很高的。嗯，现在那。 这个东西我们现在就是说，有时候它店里还能发售的情况下，我们还有机会能买得到。当然，这个东西可以一个一个慢慢凑，两个羽毛，羽毛有一左一右可以凑成一对。对对，有些人就是带像单根的也可以，然后像稍微像木村 C 的往这个横向发展也可以。是对，慢慢越来越多嘛。对啊，那像这个的话，价位的话就会稍微就是跟那些比起来就是投入没稍微亲民一点。对，没错。哦。对对对，然后买到的几率也比较高一点点。对，而且特别从刚开始玩，有些人接受不了这个二手的东西。 老东西现在因为市面上都没有了，所以只能我们去淘二手的。那这个的话，我们就有可以从全新品开始入手。全新品从这种这么亮白的状况，我们去慢慢氧化成这种感觉，啊，黑掉氧化的。那这个是一个很有成就感的一个过程。是。那 Rock 自己戴起来感觉怎么样？就是跟你的搭配啊，或是。你。 是不是出镜了？你会过来一点，对对对，出镜了。脖子比较重，太开心，不要离门口太近， <laughs> 晃来晃去。 <laughs> 对，呃，真的是，好像就像写了 rock 的名字一样。对啊，好，而且，当你这种就腰果花的 啊，是，对对对对，这种做旧的感觉的东西，根本就是你的，显得它还稍微新了一点啊。老板报个价，就到西， <laughs> 计算机拿来。这个现在目前的价位是一套差不多在六万多点，六万人民币的样子。万 OK，对，像这样子，这个也是属于一个入门也算比较完整的套装了啦。它有，因为毕竟有这两个精灵的羽毛，还有加上它的这个这个勾轮链子，对。 就对于没有一开始没有接触过 g o r o s 的朋友们来说，如果有一套这样的 set 的话，其实可以够你玩很久了。对，没错。对，当然这个东西也可以慢慢再点缀、再点缀一些。对，你会有这种画龙点睛的作用。可是其实已经如果说入门能到这样子的等级，那这个够玩了，出街肯定是够用了。对，点缀一些，效果也很好。再加点全新的，就这么亮，是吧？对，g o r o s 它因为它有一个特殊的材质嘛，那还有它的特殊的工艺的抛光，所以 g o r o s 的全新品，它甚至像银链，我们有时候会有个错觉，像白金一样。嗯 很亮很亮，可是因为像夏天我们出汗可能也比较快，对。那它的这个慢慢颜色暗沉下来，就会更有味道，对，厚重一点，对。我也想大家看有没有东西可以给我带一下，嗯，好，我可以带老鹰吗？可以。老你想，你想带哪一个？好，最重那个。重一点的还是？我我觉得就是就就就重一点吧。 <laughs> 换我站门口那边。好啊。 <laughs> 准备好体验好这个重量的感觉。带一栋房在脖子上感觉。今天就是有没有摸好脖子了？真的，哎，真的。 其实有股神力， <laughs> 因为其实说真的，这个这个风格像这种大套的感觉，在像你们有如果我们以前去日本那边元素啊，嗯，就很常看到有日本人是这样子戴的，对，就还是有机会还可以达到像这样子的感觉，因为这种感觉说真的，你有这么多东西，你也可以拆成两套、三套，嗯，去玩它，嗯，你心血来潮的时候想要酷一点，我们就就组一套，就带大套是。对对，不要怕别人不知道你戴的是 g o s 其实看得出来吧，看得出来自己有。 r o r e r o s 的老鹰，然后这边还有 g 地键，对对对，对，其实你们也可以做一下比较，所以差别会是在哪边？对，大家可以看一下，就是说，你看，虽然尺寸不同啊，那 g r o s s 这就是说每个老鹰品牌它可能做工也就是不太一样，对，那当然这个东西见仁见智啊，都可以，可是其实真的像比较起来，你觉得哪一个好看？ 我觉得，因为之前我在网上看过人比较嘛，对，那他们会觉得 girls 老鹰比较有灵性，对，然后 first rose 的会比较细，因为毕竟是可能年轻人打的，所以他的下手会比较重。对，那局地剑的话，它是它特色就是它这个斩风雨的地方特别的明显，嗯，对，所以其实它不同有不同的美。可是因为毕竟 girls 就是整个，对，其实像我以我的见解啊，就是说这个东西是我们说的匠人跟大师上，其实还是当然是有一点有点区别的，对，例如说。 我们可能就是像素描一样，我们可能可以去画，把这东西画的画的画的很细，然后让大家感受到这个做工很细腻。可是 g r o s s 他厉害的地方是，可能他几笔几画，对，可能这个整个神韵就出来了。这个是我觉得是大师最厉害的地方，就是说，呃，除了他这个，我们可以看这个，先看这个金头的地方，嗯，每一个地方金头，它这个做工的话，其实就是比较。 呃，可能流畅一点吧。那羽毛的看感觉就可能就是每个品牌有不太一样感觉。像橘地剑的话，可能就比较窄一点，比较窄一点，比较尖啊，比较尖一点。然后像这个 First a Rose 的话，就比较胖一点感觉。是是是。那看起来这个就感觉比较匀称一点，雄壮一点。对，稍微好一点。那如果它它 g r o s s 其实背面的话是真的是一个很很厉害的地方。大家可以看到这个后面的这个我们的老鹰的细节啊，其实每个品牌也有不一样。可是像你你这种糖草的定制的，可能就在 g o 上可能就满足不了了。对，比较少。对，然后可是像哎这样比较起来，我觉得这个。 举例件的稍微好像背面细节少一点，光板一点。它就是印台有刻那个本调。对对对对，那 g r o s s 印台就是经典的，这个是 g r o s s 我们说的中音，这是大音，所以它都有一个音戳的一个老音。那其实，在后面的话，g r o s s 最厉害的，我觉得是它这个细节，就像它会有点凹痕，对，像感觉像羽毛的纹理那种感觉。对，那这个我觉得就是其实都是它工艺所在。那细节的话，其实 g r o s s 的这个包括金银焊接的一个工艺，呃，头怎么衔接的，或者是它这个。 羽毛，它的这个每一只可能它当时手都是所谓有一点手工痕迹在的，例如说它这个老鹰每只的翅膀可能会有一点点的，它每个会有有些可能稍微平飞一点，有些可能稍微翘一点或者肌肉感强一点都有。对，因为看它这个风切羽的边角就弯的比较厉害一点。对，像这个的话，中鹰的话，的老鹰翅膀就比较翘的，像飞翔的那种感觉。是，对，那这样子也是可以看得出来，可能每个品牌的。 对，当然我觉得这个不存在评判的好坏啊，对对，大家就按自己的审美去选择。对，我就很喜欢翘的比较高，对不对？或者我就很喜欢展的比较平一点。是是，这个没有对错，都很好，是是是。嗯，那后面的这个本雕都不太一样。对，它有刻那个射线嘛，凹凹下去。对对对。那今天毕毕竟是 Gross 算是鼻祖了，那这个东西虽然印第安人是离不开这个羽毛老鹰嘛，可是现在就这么多年过来，说现在有些新兴的品牌可能。 多少吧，就市面上还是会有人说，这个可能有一点模仿的意味在，也也是也是是是有一点的，逃不开这一个。但是我觉得坚持做自己的风格，对总会受到认可的。对对对，也不错。是正面再拍一下，对对对，纹路刻画还真的是有差的。 刚好刚好，大家这几只都氧化都不错，可以拿来对比。程度相当，这东西 g r o s s 当初留下来的这个原型啊，只是说徒弟后面帮他加工在一起。嗯，所以那他当初做的最好的肯定就是，比如说他的他的这些原型，那后面能能做出来。现在虽然发售的很少，所以他们肯定要做，还是能做的。嗯，这东西，那就是这个经营的这个焊接的工艺了。是对，最主要就是焊接的部分。对。嗯，这种东西。 通常都是男生在买，但是有时候有可能女生也会喜欢，或者有有有，其实我们有好多顾客也都是女生在购买这个东西，我们可以来示范一下。好啊，那如果已经就是入门款，然后我们适合送女生会推荐哪一款？我会推荐这两款，啊，因为这两款的话都非常好。 这个是一个是 g r o s 的金背小羽毛，我们刚刚有介绍过一一整串的嘛。其实女生这样子单独我们配一个气垫，虽然这不是 g r o s 品牌的气垫，可是这样子搭配起来会非常好看。再来就是这个麻叶，其实麻叶的话，这个女生佩戴也会非常好看哦。对啊，而且这两个价位都在一万块以内啊，可以搞定。对，为什么突然觉得好像很划算的感觉？划算，真的划算。嗯。而且日常搭配来讲。非常好，那我们上身你看一下。对对，上身示范。你想先试哪一个？ 这个好，就是想要是吧？这个很方便，它有一个绳子可以调节长短，然后我们在后面的话，只有呃可以随随时的调整这个长短，就根据你的这个衣服来。OK，好不好看？这感觉就很适合女孩子戴，是嗯，也很好驾驭这个，因为它不算特别大的吊坠。有些比较酷的女生，她们戴我们那种大羽毛也可以，可是这个的话。 它的价除了价格比较亲民以外，真的是还蛮百搭的。这个整体风水比较细腻，对的。然后它有两个款式，啊，一个点金的，然后还有这种就是带带松石的。对。这个我们是使用是中号，其实女孩子女孩子戴这个中号、小号其实都都可以，中号、小号都很好。L 号其实反而我觉得女孩子戴有一点点大，因为 L 号比较长。嗯。对，我们可以给。所以它不一定要配 r 颜 s 自己的链子，这个链子。Gross 没有那么细的链子，我们这个是 Tiffany 的链子。 对 t i f 的链子，我们有帮顾顾客去去买这样子。我觉得 Tiffany 也不错啊，对，也是百年老银饰。而且其实 Tiffany 链子很便宜嘛，像这样子也可以叠，这样子三三个阶梯更壮的感觉。所以在这边呃购买会有什么样的服务？像我们店家的话，就是我们当然会给顾客有个保障了。 然后在我们家买的东西，其实如果说对于这个想要研究这个东西如何想看研究如何看真假，我们也会对于这个传授这些相关的知识。嗯，对，这个是我们家自己有一个服务这样子。然后当然如果说 g r o s 其实很好的地方是，假如说你不想要玩了，真的哪天你玩腻了戴腻了，我们家也有这个回收的服务，只要是在我们家买的，我们都可以这样做啊。所以像耳饰啊，或者是一些小的这些东西，也会比较适合女生。对，耳钉的话，其实像男生女生都可以戴，都可以戴，都可以戴的，对。 但是这行反而比较少见人佩戴，少见使用，因为这个东西不好买，也店里出的很少。哦，对，而且如果像在排队的话，这个没有耳洞的人他也不卖你。对，拿去卖吧。对，这个东西他当然是防止你拿去卖了， <laughs> 就是说，比如说你戒指要你的尺寸他才卖给你。是，耳钉是你自己要。对，耳钉他也要这个你能戴，你有耳洞他才会卖给你这样子。哇哦 g o r o s s 在这个店里能拎出这个满钉包的，我觉得级别也不输老鹰的。 这个这些每一个顶都对对，它可能原本素的包的款式就是长得这样，嗯，就是黑色的，对，就是就是素的没有扣子。然后像这种这个我们就成为满地，它整个是定制的全部板的这样子，哇。像这个就是啊 g r o s s 比较有名的 Hunting Bag 猎人包 Hunting Bag。对猎人包的话，打这种对称的就很帅。是，这还专门加了垫肩。它这个方向是左边往往右边背。 这样吗？呃，对，这样行。对来，从从这边，从这边。对，然后跨过来。那通常我们会往斜，后斜一点，这样对。这，对。哇！夸张，大神。这样那是去够是？ 店排队的话，这个你在元素前面走过去，大家应该要对你膜拜。哦，它其实还是有做拉链，有，而且拉链，而且 g rose 都用的都是日系的拉链。呃，有点重这个包，有点重，对。对。哦，然后它这个穗也很漂亮，对，这个我们叫做冰淇淋桶，它就这样。因为我看这里还有一个，对不对？对，就只挂了一个毛。对，这个就这样绕一下，流苏。然后项链带一个什么老鹰啊什么的，背一个背一个满金包就很。 感觉就对了，对，其实都蛮少，在一些皮具入它的这个腰带的尾端啊，或者一些钱包的那种侧边，可能会看到这个。嗯，所以这个东西，比如说你要做一个这样子的，你可能要拆四个皮手镯加四个钱包，做成这样子一圈，对。有时候这种手镯它旁边还有一些款式是旁边有两个，两个像这种，对吧？对，那如果说你要这样拆，像样一圈至少起码四五十个，那你要，所以这个东西就是开销就比较大，很夸张，对。 所以现在我来挑战一下干撸皮环，来吧。好，我先帮你量一下尺寸。好。哦，你可以挑战 x S，最小的是 x x S，哦，叉一个叉。OK，x S。然后其实我想戴在左手的也原因，其实主要是为了隔绝一下手表顶手背的这一个疼痛感。对，当然了。看一下啊，我先把这个戒指摘掉，是不是有点怀疑？ 你你确你确定吗？ <laughs> 确定， <laughs> 绝对可以，没问题。好吧，好吧，来吧，来，这样支撑住，嗯，然后其他交给我。好，好，来，可能会有点痛啊。好好好好好，我需要怎么操作？我要张开，支撑住就可以，向右支撑住，其他交给我。好，好，来。哇， <laughs> 天哪！好，OK。哇，一身汗。哎，真的可以，啊好，有点不太习惯，适应一下就好了。 哇！恭喜你挑战甘露成功， <laughs> 勇士，半感吧。其实我一手都是汗。天， <laughs> 天哪，好紧张，一身汗。感谢 s t e v e n 今天这么生动跟这么丰富的介绍。 <laughs> 那最后想要请问一个问题，就是 Goros 对你来说意义是什么？Goros 哦，其实他老先生以前讲过一句话，就说其实 Goros 的饰品，它只是一个，他认为他自己的作品是一个半成品。嗯。那真正的经过玩家的佩戴。 呃，可以变成一个真正的完成品，所以很多我们的东西，喜欢的东西，我们可能会保留一生，会陪伴我们的一生。嗯，对。那这个东西就是不同的人眼中啊，就是说有些人不懂的话，可能会觉得说 g r o s s 只是一个饰品、银饰品、普通的银饰品。可是对于我们来讲，这个东西就是收藏，是艺术品，对，甚至是一些比较好的东西都可以。 陪我们继续走下去。嗯嗯嗯，好了，那我们就是今天的节目就到这里了。OK OK。然后老板，你们这间店的店的位置在哪里？可以跟我们观众说一下吗？我们在上海黄浦区的南昌路，呃，一百四十二号二楼。对。那来是要预约吗？还是？我们平时也是跟日本本店一样，周三公休，然后平常营业时间是下午一点钟到晚上八点钟。嗯，对。要预约？不用预约，随时可以。营业时间随时。可能如果说人比较多的时候，可能要。 小小小小排队一下，也要排队是吧？ <laughs> 对，有时候 <laughs> 对。那我们就呃，下次见喽！谢谢谢谢啊！拜拜拜拜。是这一期内容实在太过于多的干货，比较硬核一点啊，所以其实我挑了一部分重点的内容啊，比较新鲜的一些玩意，先放在这里给大家做展示。嗯，关于那些比较多的内容、比较干货的一些重点的知识点呢，其实如果大家感兴趣，你是这方面的硬核粉丝的话呢，哦，我会把这些内容放在 P 二，建议你们它。 感兴趣的话再去看吧。主体的部分呢，我就留给一些比较新鲜的玩意，大家一起看看过个瘾就好了。OK，那么也感谢大家看到这里，希望这期影片的内容呢对你有所帮助。啊，制作这样一期内容呢也非常的不容易，啊，希望大家给我一键三连呢。如果你还没有关注我呢，记得点一下订阅啦。我是 Rock，我们下次视频再见吧。